مرحبا جميعا أنا خالد دربيح مدرب الربت مركز أركيزون آه، حبيت اليوم أحكي عن موضوع إنه كيف إحنا نقدر ننزل furniture وأي شيء من ال RevitCity هلا اللي إحنا بنعرفه وشايفين كلياتنا إنه لما نيجي نفتح ال RevitCity بتواجهنا مشكلة إنه أنا شو ما عم بكبس شو ما عم بعمل بتضلها نفس الصفحة عم بعمل لها refresh فيعني مثلا لو أنا اخترت عملت للجاليري أو اخترت لل news أو الأرتكلز ما في أي شيء بتغير طيب شو الحل؟ هلا اول حل عندنا بالضمان انه هلا اسكر ال tab هاي في عندنا برامج من ال VPN برامج ال VPN بتكسر ال proxy مبدئيا فاحنا بنكتب هون عندنا Browsec هلا Browsec يعتبر من البرامج اللي بتكسر ال proxy. لما نكسر احنا ال proxy بنقدر نتغلب عليه في عندنا خيارين يا يعني بننزله من هون من عند الموقع الاساسي تبع سي أو بختار من عند ال Chrome Web Store هو بصراحة أفضل وأريح بفتح ال Chrome Web Store. بكل بساطة بحط اد تو كروم يلي هون احنا شفناه بعطيني هاي النافذة اد تو اكستنشن اد اكستنشن سوري التنزيل تبعه خفيف ولطيف وبسيط وسريع حتى اعرف انه انا نزل عندي ولا لا في عندنا هاي الشعار زي الكوكب او الكرة الارضية هاي اللي بتضوي هاي معناته انه هاي البروسي عم بيشتغل حتى اطفيه بختار تيرن اوف وحتى اشغله بحط بروتكت مي هلا لو هلا رحت انا عملت دخلت على سيتي مرة ثانية بنلاحظ انه اول شيء تغيرت ال home page اللي كان بطلع لي اياها عند المشكله هلا لو اخترت ال downloads مثلا هيك فتح لي طاقمه ال downloads وهيك انا بقدر ادخل وبنزل يلي بدي اياه طبعا مع شرط انه انا اكون عامل account اصلا على ال RevitCity يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق جميعا